Abdullah Şaiq, Murad, Hekayə Tiflis şəhərinin yaxınlığında Çolbasan adlı bir kənd var idi. Bu kəndin dörd bir yanı bağlıq, meşəli yerləri idi. Elə ki, bahar olurdu, ağaclar çiçəkləyir, təpələr, yamaclar yumşaq ot və çiçəklərlə döşənirdi. Rəngbərəng güllərin ətri kəndi bürüyürdü. Səhər axşam quşların gözəl nəğməsinin arası kəsilmirdi. Bahar çağı bu kənd o qədər gözəl olurdu ki, insan baxmaqdan doymurdu. Belə tərifini etdiyimiz kənddə Bilqeyis və Murad adında bacı qardaş yaşayırdı. Bilqeyis olduqca mehriban və tərbiyəli bir qız idi. Hər gün bağçalarındakı tut ağacının altında palas salardı. Oyuncaq şeylərində yığıb öz-özünə oynardı. Ara bir qonşuları səltənət də gələrdi. Hər ikisi birlikdə deyər, gülər, oynayardılar. Otaq bəzləyərdilər, bir-birinə qonaq gedib gələrdilər. Ayaq sayma, gəlin-gəlin oynayardılar. Ara bir də atası aldığı uşaq gözlüyü kitabının şəkillərinə tamaşa eləyər və oxuyardılar. Günləri xoş və asudə keçərdi. Amma Murad heç qapı bacada tapılmazdı. Səhərdən çıxar, bir də axşam evə qayıdardı. O gün olmazdı ki, Muradın üst başı cırılmış evə qayıtmayaydı. Hər kəslə döyüşər, söyüşərdi. Ona görə də onu heç kəs sevməzdi. Hətta öz ata və anası da Muradı sevməzdi. Onun əlindən bacısı Bilgeysin heç rahatlığı yox idi. Onun oyuncaqlarını dağıdar və sındırar, bəzən də özünü döyüb qaçardı. Ona görə Bilqeyis qardaşı Muradla heç oynamaz və ondan qorxardı. Bilqeyis mehriban bir qız olduğu üçün qapılarındakı heyvanları və quşları da çox sevərdi. Heyvanlar və quşlar da əvəzində Bilqeyisi sevərdi və ondan qaçmazdılar.'' Çox vaxt olurdu ki, bağçada oynadığı zaman mərmər pişik, dəmir it, məstan xoruz, toyuq cücələr Bilqeyisin başına cəm olar və onun əlindəki çörək parçasını alıb yemək istərdilər. Bilqeyis isə çörəyi parça-parça eləyib, biraz məstan xoruza, biraz toyuq cücələrə, biraz da it və pişiyə atardı. Hamısı soxulub yeməyə məşğul olardı. Bilqeyis qara, iri gözlərini onlara dikib baxardı. Bir də görərdi ki, it öz çörəyini yeyib qutardı, yavaş-yavaş ağzını pişiyin qismətinə uzadır. Pişik də mırıldaya-mırıldaya çalışır ki, ağzındakı çörəyi yeyib qutarsın, həm də pəncələri ilə yerdə qalan çörəyi bərk-bərk tutub acıqlı-acıqlı itə baxır. İt yenə soxulur ki, pişiyin ya xoruz toyuğun çörəyini qapıb yesin. Bu vaxt horoz qaqqıldıya-qaqqıldıya itin üstünə atılırdı. Bilgeys bu tamaşadan doymazdı. Gülə-gülə onların davasına baxardı. Murad isə yoldaşlarını və bacısını incitdiyi kimi heyvanları da incidərdi. Hələ qapılarındakı dəmir köpəyə onun əlindən gün və dirilik yox idi. Qapı ağzında uzanıb yatarkən Murad əlindəki daşla itin harası gəldi vurardı. Yazıq it quyruğunu böyrünə qısıb vəngildiyə-vəngildiyə qaçar, yəqin ki, iri qara ağzını açıb Murada hürərdi. Odur ki, Muradı heç sevməzdi. Onu harda görsə qaçıb gizlənərdi. Mərmər pişik də Muradı sevməzdi. Onun kölgəsini uzaqdan görüncə Quyruğunu qısıb, tələsik özünü bir yerə soxub gizlənərdi. Çünki həmişə Murad onun quyruğundan tutub dartardı. Murad pişiyin arxasınca düşdüyü zaman pişik əvvəlcə qaçar, Muradın ona yaxınlaşdığını görüncə birdən-birə dayanardı. Belini dikləyib, dişlərini qıcıyıb, puf eləyib Muradın üstünə atılardı. Hətta bir neçə dəfə əllərini, üzünü cırmaqlayıb Muradı ağlaya-ağlaya evlərinə göndərmişdi. Elə ki, axşam olurdu, təpələrdən, yamaclardan naxır, mələşə-mələşə kəndə gəlirdi. Murad əlinə çomağını alıb naxırın içinə girərdi. Əlindəki çomaqla o inəyin, bu öküzün harası gəldi vurardı. Murad bir dəfə bir qara inəyin arxasınca düşdü. İnək axırda təngə gəlib döndü və Muradı buynuzlarına götürüb yerə elə çırpdı ki, qurbağa kimi yerə sərildi. Murad tamam bir saat özünə gəlmədi. Ondan sonra Murad nə dəmir köpəyə, nə mərmər pişiyə, nə də inəklərə yaxın gedə bilirdi. Bağçalarındakı yasəmən ağacı altında bir səbət içində toyuqlar yumurtlayırdı. Bir gün Murad bağçada gəzirdi. Çil toyuq yumurtlayıb çıxanda Murad gördü. Yavaş-yavaş gəlib yumurtaları cibinə doldurdu ki, aparsın. Məstan xoruz bunu uzaqdan görüb uça-uça Muradın üstünü aldı. Murad çox qorxmuşdu. Bilmirdi ki, neynəsin. Axırda arxasında gizlətdiyi yumurtanı atıb qaçdı. Xoruz əl çəkməyib onun arxasınca düşdü. Muradın ayağı bir ağaca ilişib yıxıldı. Cibindəki yumurtalar sındı. Cibi və paltarı yumurtaya bulandı. Murad qorxusundan evə gedə bilmirdi. Çünki paltarları başdan ayağa yumurta sarısı idi. O, bağçada bir alma ağacının altında oturub nə edəcəyini düşünürdü. Gördü ki, Bilqeyis bağçaya çıxdı. Məstan, Məstan deyə bağırdı. Baxçanın o biri başından xoruz uça-uça gəldi. Bilqeyis xoruzun başına bir papaq dikmişdi. Mehriban qız o balaca əlləri ilə xoruzun papağını başına qoydu, lentlə bağladı, sonra şirin dillə dedi ki, məstan xoruzum, ceyran xoruzum, gör sənə nə gözəl papaq dikmişəm. Deyəsən ki, Xoruz da Bilqeyisin mehriban dilini anlayırdı. Gözlərini Bilqeyisin üzünə dikib dinməz söyləməz dururdu. Bilqeyisin qəlbinə dəymək istəmirdi. Çünki Bilqeyis onları çox sevirdi. Hətta sarı toyuq da cücələri ilə Bilqeyisin məstan xoruza bağışladığı papağa diqqətlə baxırdı. Bilqeyis çox şad idi. Murad gördü ki, xoruzun başı Bilqeyislə məşğuldu. Cəld qaçıb yenə də yasəmən ağacının altına getdi. Qorxa-qorxa ətrafa baxdı ki, görsün bir kimsə varmı. Heç kəs gözə dəymədi. Yavaşca gəldi, yumurta səbətini arxasına aldı ki, qalxıb getsin. Yaxında qazlar otlayırmış. Murad isə onları görməmişdi. Yumurtalarını səbətlə oğurlayıb aparmaq istədiyini görən qazlar birdən-birə hər tərəfdən Muradın yolunu kəsdilər. Murad qorxusundan heç bilmədi ki, neyləsin. Çünki qazların hər biri Muradı bir tərəfə çəkirdi. Xüsusən anaş qazdan çox qorxmuşdu, çünki o çox acıqlı idi. Qorxurdu ki, sıçrayıb gözlərini çıxarsın. Axırda arxasından səbəti ağzı üstə yerə atdı. Yumurtaların hamısı sındı. Murad bu dəfə əvvəlkindən də çox qorxmuşdu. Yenə alma ağacının altında oturdu. Çox qəmgin idi. Fikir eləyirdi ki, evə getsə anası onu döyər. Çünki həm paltarı yumurtaya batmışdı, həm də səbətdəki yumurtaları sındırmışdı. Murad alma ağacının altında qəmgin-qəmgin oturub, öz-özünə fikir eləyirdi. Nə üçün Bilqeyisi hamı sevir? Hamı ona məhəbbət yetirir. Amma məni heç kəs sevmir. Hə? Nə üçün?